Hello, welcome back. My name is Frank Kaplanshin and welcome back to my channel. Hi guys, kamusta? It's been so long na nag-upload ako sa YouTube. And yes, I know, it's kind of weird kasi um, this is Nemocrop Clips. And, and we know na kung anong nangyari sa Nemocrop. But, I'm still editing this clip the hell um namimiss ko na So malay mo, malay nyo, bumalik si Nemo Crop and we don't know and malay nyo, malay nyo lang. <laughs> so yun, um, bali, i-edit ko yung clip na to for some random reason dahil um, itudugtong ko siya sa next episode ko which mean um, kind of secret and then so this is a random clips guys. Uh, try ko kung anong mangyari dito. So, let's watch it. Okay? And this clip is, this is the first time I met Let Cartal. And that's cool. But, so, so yan word is gonna be funny because I met someone Kental and I'm Kentan. <laughs> Just kidding, just yun. Kasi yung kasama si Lurk, so yan. it's- He's siyang good content creator, guys. And let's support him. So this clip is um just watching him um blazing banjo how make me um breather farm. <laughs> Siyempre. Um, para i annoy lang natin siya. So, yun yun. Ah, bale si banjo kasi yung, ah, madalas kong kasama or yung naging, um, crop And look, sino ang aking kasama. Why so cute! Ang cute-cute niya. Promise, sarap niyang ibag. Ang cute-cute naman niya. Oh my gosh. Ooh, hmm. ang laki ng mata. Para siya nang hihina. Ewan. <laughs> so, yun. Ang cute niya. And then, bigla siya. So, yun. Back tayo sa ating gagawin. This time, ay gagamit tayo Meanwhile na ginagamit natin yung XP farm, may nag-enter up sa akin. pasensya na yan. Ay, gosh. Puso ko. Sa, ano ba sa atin? Oh my God. Ah, safe na ba? Safe na ba? Umaga naman na. Umaga. Oh my God. Ah, maging safe. Kailangan natin maging safe. Oh my gosh. Wala mo sa sumusunod? Wala na bang sumusunod sa atin? Wala na bang sumusunod sa atin? Ay, shake naman siguro dito, dito sa tubig. Ay, gosh, ang sakit ng puso ko. Ay, gosh, wala naman sumusunod sa atin. Wala, wala, wala. I think clear naman na. Yes, I think clear naman na dito. Sa umaga naman. Sino yun? <sighs> Oh my gosh. <sighs> Wala, wala. Ay, my gosh. Halika tayo sa pagbibili dito. Ayaw ka lang muna mag-XP farm. Okay, so yun. Um, kagag tayo ng things I mean, tanggalin natin to. Kasi kailangan ko siyang patakin para mabuild natin siya dito. Okay. So yun. Um, bali kailangan natin patagin and napaparanoid ako baka may makita na naman ako dito <laughs> oh my gosh may something sa server okay okay okay back to work <gasps> wait yeah may nakita ako may nakita ako sino ano nakita niya nakita niya tama oh wait yeah yeah yeah <gasps>